Selam, ben Ayşegül. Atölyeme hoş geldiniz. Ayşegül hikayelerinin son versiyonu. Ayşegül Atölye'de. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir video yapacağız. Hem hazırlayacağız geri dönüşümlerimizi hem de biraz sohbet edeceğiz. Koronavirüs hakkında. Şimdi bu maskemizi normal standart bir maskemiz. Bunun kenarlarından çizip keseceğiz ve koronavirüsü hakkında biraz sohbet edeceğiz. Koronavirüsü evet bir grip virüsü ama her virüste olduğu gibi her gripte olduğu gibi temizlik dinlenme en önemlisi. Ellerimizi, ağzımızı, burnumuzu temiz tutacağız. Kenarlarından çizdik. Bu maskeler çok fazla koruyucu değil. Hangi tarzını alırsanız alın. illaki bir kullanma zamanı bir vakti bitiyor. Çift katlı yapacağız. Koruması biraz daha fazla olsun diye. Ama yine söylediğim gibi bunlar çok fazla koruyucu değil. Temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Kenarlarından dikeceğiz. Buradan da dikeceğiz. Ve pilerlerini yapacağız ağzımıza otursun diye. Bunları yapıp geleceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Diktim ve geldim. Şimdilik üç bir tarafından diktim. Ters çevireceğiz. Kenarlarını düzleştireceğiz. Birazcık ütüyle belki kenarlarını düzleştireceğiz. Bir gazlı bez alıp içerisine koyabilirsiniz. Filtresini çoğaltmak adına sonrasında tekrar değiştirebilirsiniz. Kenarlarında lastikleri şu ön tarafa bir soru yap, yaptığım bir tane daha var maske. O maskede böyle koyduğumuz bir tel var. Göreceksiniz orada. O telden buraya da koyarsanız burnunuza tam oturmasını sağlayacaksınız hava almamasını sağlayacaksınız dışarıdan. Daha rahat olacak.